Alhamdu uh, alhamdulillah wato sai kuma tambaya ta wani dan uwa da yake tambaya wata tambaya mai matsala mai matsala wannan tambaya shine yana tambaya ne wai shin malam kamar ce ni ne na yi hira magana aure na yi magana aure da yariya sun aji magana wai aure su da wata yariya haka to yariya ce sun aje magana aure da ita to sai wani aboki ne kamar yadda ya tambaya sai wani aboki ne ce mishi ai har yana son ya kasa dakin sai abokin shi mai ai mai yata wata mai ya to shi ne ya ce malam wai menene sha'anin wannan game da addinin musulunci irin haka ɗin to amsa alal hakika ya kai ɗan'uwa uwa musulmi ka sani sha'anin aure fa a ne wanda ya tattaro mutane daban-daban amma mutane a cikin sha'anin aure kafin aure tabbata babu shakka sun kasu gida biyu ɓangaren maza da mata ɓangare guda akwai wani ɓangaren maza da mata ɓangare guda ɓangaren masu sun a yi auren tsakanin miji da matar mazansu da matansu sun kasu kashi biyu bai ma'ana ana samun kasu kaso ɗaya daga cikin masu son auren maza da mata su 'yan son ayi ne suna maraba da auren ko dai saboda matar suke so ta yi auren ko kuma mijin suke so shi auren wannan matan ko kuma gaba su yi na'am da aurensu gaba ɗaya saboda kuma a kone kaso daga cikin mutane kaso na biyu shine waɗanda ba sa son a yi auren ko dai matar abba su so ta auri wannan mijin ko kuma shi abba a so ya aure ta ko kuma auren kwata-kwata nasu abba a bukata a gacha sun auri juna to don haka idan za ka aure ya kai ɗan'uwa musulmi ko ke yar'uwa musulma ke san da wannan in ka tashi aurenka za ka yi aurenka ka tabbatar da wadda za ka aura tana ɗabi'o'i na kirki na addinin musulunci ko wanda za ki aura yana da ɗabi'o'i da halayya ta addinin musulunci mutum ne mai addini to annabi ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun idan mutumin da ya zo auren ɗiyakku ya ku waliyai mutum ne mai addini mai ibada sannan mai kyawawan tabi'u fa wujuhu to ku auren masa da ɗiyakku in ba haka ba annabi ce to fa illa takun fitnatun in ba ku auren masa ba in har suna son juna fa to in kun ka hana auren wata fitna za ta kasancewa bayan hana auren kuma wa fasadun kabirun da wani ɓanna mai girma a bayan ƙasa kai uba kana iya hana ɗiyarka a ruwan da take so kuma mai addini mai kyaukyawar ɗabi'a ƙila saboda yana talaka saboda kana ganin bai da abin hannu ka hana auren to baka san inda shi ɗan zai zo zai haɗa su ba ka hana ai haɗi na Allah da annabi ai haɗuwa ta sunna ai saduwa ta sunna baka san inda shi ɗan zai rinjaye su ba ai makasa ai mahaɗa a zo ai abun da za a yi irin abun da ka bari an kai auren za a yi wannan auren sannan kuma a yi murna da wannan auren duk abuwan da za a zai gudana tsakanin miji da matan na suna ta suna za ka samu lada kai uban sannan a aiho maka jika ko jikayya idan kaga ga ta zo da ciki a gidanka ɗiyakka ciki na mijinta kana maraba kana murna kana ta fatan Allah ya sa a sabu ke lafiya kaga da ya kama sha Allah rabu ya samu ba ka jin bakin ciki ce to kuma shi <laughs> da kai mai yariya kuma haihuwa mai ciki a babu uban da ke gani hakan duk wani uba in ya aurar da yarsa ga mijinta fatan shi shine ga canan da dan lokaci kadan an samu ciki sai kai ta murra ko ko a ma jika ko da ko jikanya ba ka jin bakin ciki da damuwa sai ka hana wannan ya tabbata na sunna a zo maka da ainihin ciki a gidanka na ɗiyarka ta aure mijin ta gashi da cikinsa sai a baibaya wannan da ka hana shi aure ta kuma mai addini mai ɗabi'a da yake shaidan babu wanda ya rinjaye sa babu wanda ya buwaye sa sai wanda Allah kare shaidan ya rinjaye su da ita da shi ya hada su wata mahada a zo a yi lalata har ya yi mace ciki ya tafka ma ciki dole kuma ganta a gidanka da cikin bakin ciki ya ƙara shiga cikin cikinka ta zo ta aihuwa ma jika ko jikanya in ka kalle jikan ko jikanya bakin ciki kara damuwa bayan da za ka yi ya kara hauhawa hatta hau hauda maka tension ka hana abun da Allah halitta da annabi wanda za a zo ga hili a shaidu a ce wane ya auri wance an shaida duka kuma kowa ya san abun da ƙarshe zai biyo baya ana fatan a ga cewa Allah ya samu wasu ma cewa Allah ya da maka taro a ɗaura wani da wancin Allah ya sa maka taron sunansu haka ko ba haka ba ka hana wannan sai a zo a yabon da baka son aka ce an zo a yi taron suna irin wannan shi ne zuwa ya kuma ya watsa mata ciki kuma inda baka da labari dan yaran jaye su kai ne a musabbami saboda ku ku yi tsoron Allah ku shiga taitayen ku a wannan bigire eh,